jacht na Oceanie Arktycznym. Kierunek 80 równoleżnik. 10 osób płynących w niezbadane, by znaleźć się w dzikich górach. Rok przygotowań, by marzenia przykryć realnością.